Hola, mi nombre es Valeria Milanes, soy directora de las áreas de libertad de expresión y privacidad de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Entendemos que el valor que tiene el CGI de Brasil es sumamente importante en la región y en el mundo porque es un espacio modelo en cuanto a ámbito multi-stakeholder nacional, convocatoria de jóvenes, formación de jóvenes para la elaboración y participación en el diseño de políticas públicas vinculadas a Internet.